फिक्रों की राहों में हम कुछ ऐसा कर जाएंगे एक दूजे से बिछड़े तो सांस लिए बिन मर जाए ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा तो। तो